hello and welcome friends MySQL सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं देखिए टेबल आ, का जो वैल्यू है उसको डिलीट करने में और टेबल के कॉलम या रो को डिलीट करने में अंतर है तो आज माई एसक्यूएल में यही सीखेंगे तो चलिए माई एसक्यूएल ओपन कर लेता हूं तो ये माई एसक्यूएल ओपन हो जाता है ये माई एसक्यूएल कर लिया हमने और यहाँ पे जाकर के अब सबसे पहले पासवर्ड वगैरह एंटर कर लूंगा मैं ताकि हम इन हो जाए तो यहाँ पे ये पासवर्ड एंटर करा हमने यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको दिखाई क्लियरली पड़े साफ साफ नजर आए सही सही तो ये जो है साइज भी बढ़ जाएगी अब यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेसेस पहले से बने हुए हैं तो हमें करना क्या होगा कमांड क्या टाइप करना होगा बहुत बार बता चुका हूँ आसान है आपको क्या लिखना है शो डेटा ठीक है ना तो यहाँ पर लिखिएगा डेटा तो ध्यान दीजिएगा डेटा ही लिखना है ये देखिए ये बहुत सारे डेटा आपको डिस्प्ले हो गए अब यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आपको करना ये है कि यहाँ पे डालना होगा क्या डालना होगा तो हम किस डेटाबेस का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कस्टमर टी का यूज करेंगे तो ऊपर देख सकते हैं ये कस्टमर डी नाम से डेटाबेस जो बना हुआ है इसी का यूज करेंगे हम तो कस्टमर डी लिख करके टर्मिनेट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि डेटाबेस चेंज्ड यानी डेटाबेस आपका चेंज हो गया ठीक है अब हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं इसका डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं डिटेल देखना चाहते हैं कि इस टेबल में जो वैल्यूज दी गई हैं पहले तो हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट कमांड तो सेलेक्ट और यहाँ पे एस्टेक लगा करके फ्रॉम अब कहा से सेलेक्ट करना है तो टेबल का यूज जिसका करना है उसी को सेलेक्ट करना है तो हमारे टेबल का नाम है कस्टमर ठीक है और टी यही टेबल का नाम है तो इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे तो इसमें जो जो वैल्यूज डाली गई हैं वो सारी दिखाई देंगी तो हमें फिलहाल इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कराना आज का काम डिलीशन का है डिलीट करेंगे हम ठीक है ना तो डिलीट कैसे होगा तो डिलीट करने का आसान तरीका है कॉलम को अगर हटाना हो तो कॉलम को भी हटाना बताऊंगा लेकिन पहले इस वैल्यू को एक वैल्यू जो माउस दो बार आ गया एक को डिलीट कर देता हूं तो आपको सिंपली क्या लिखना है यहां पे लिखना है अल्टर टेबल इस तरीके से लिखिएगा अल्टर टेबल और टेबल का नाम दे दीजिएगा ठीक है ना तो टेबल का नाम है कस्टमर टी यही टेबल का नाम है ना और एंटर कर दीजिएगा एंटर करके यहाँ पे आएंगे अब यहाँ पे लिखिएगा ड्रॉप ठीक है अगर कॉलम को डिलीट करना है तो ड्रॉप लिखिएगा ठीक है ना और यहां लिखिएगा कॉलम कॉलम का नाम आपको देना है ठीक है ना तो यहां पे C O L U M N और कॉलम का नाम क्या है जैसे हमें प्राइस को हटा देना है तो यहां पे लिख देंगे price P R I C E बिना किसी डेटा टाइप के आपको लिख देना और यहां पे टर्मिनेट कर देना है तो यहां देखिए लिखा हुआ आ गया query okay zero row affected और यहाँ पे record zero duplicate zero warning zero ये सारी चीजें आ जाती हैं अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं डिलीट उलीट हुआ भी है कि नहीं हुआ है डुप्टो नाइन कर देंगे डिलीट भी होना चाहिए कि नहीं तो यहाँ पे देख लिया जाए तो यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम अब फिर यहाँ पे वापिस से वही कस्टमर टी देना है हमको तो ये दे दिया कस्टमर और फिर दे दिया टी और यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे तो देखिए एक फील्ड जो यहाँ ऊपर दिखाई पड़ी थी प्राइस वो अब डिलीट हो गई है लेकिन अगर ऐड करवाना होगा तब क्या करेंगे तब यहाँ लिखेंगे ऐड कॉलम इस तरीके से कमांड लिखेंगे फिलहाल हमको ऐड वेट करवाना नहीं है अभी हम ये चाहते हैं कि एक वैल्यू को डिलीट किया जाए वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट किया जाए कॉलम को पूरा नहीं पर्टिकुलर वैल्यू को तो पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे तो यहां लिखेंगे डिलीट कमांड क्या लिखेंगे delete D E L E T E delete लिख दिया डिलीट लिखने के बाद यहां लिखिएगा फ्रॉम कहां से डिलीट करेंगे कस्टमर टी कस्टमर टी नाम की टेबल है यहीं से डिलीट करेंगे कंडीशन क्या है तो यहां पे कंडीशन देंगे वेयर ये दे दिया वेयर और प्रोडक्ट का नाम क्या होना चाहिए तो यहां दे दिया product product is equal to क्या दे देते हैं product is equal to mouse को डिलीट करेंगे M O U S E mouse को डिलीट करेंगे और यहां पे टर्मिनेशन दे करके एंटर कर देंगे तो देखिए ना यहां आ गया query okay two rows affected माने दोनों है देखिए ये को डुप्लीकेट यहां पे है आईसी का डुप्लीकेट एक तो यहां पे है और डुप्लीकेट यहां पे है तो दोनों ही डिलीट हो गया जहां भी माउस रहा होगा वो डिलीट हो गया होगा पता कैसे चलेगा पता चलाने के लिए यहां लिखेंगे सेलेक्ट और फिर लिखेंगे फ्रॉम और कहां से सेलेक्ट कर रहे हैं हम तो सेलेक्ट करना है कस्टमर टी से तो ये कस्टमर टी यहां पे दे दीजिएगा कस्टमर टी दे दिया और यहां पे टर्मिनेट करके एंटर तो देखिए एक तो माउस डिलीट हो गया कि नहीं हो गया तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी ठीक है ना नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा प्राइमरी की कैसे बनाया जाए ठीक है